Había unha vella que comeu unha mosca. Había unha vella, comeu unha mosca e eu non sei por que a comeu. Ai, meu Deus! Había unha vella, comeu unha araña que por dentro lle rabuñaba. Comeu a araña para cazar a mosca e eu non sei por que a comeu. Ai, meu Deus! Había unha abella comeu un paxaro, que parvada o do paxaro. Comeu o paxaro para cazar a araña, comeu a araña para cazar a mosca, e eu non sei por que a comeu, ai meu Deus. Había unha abella que comeu un gato que xa non cazaba ratos. Comeu o gato para cazar o paxaro, comeu o paxaro para cazar a araña, comeu a araña para cazar a mosca e eu non sei por que a comeu. Ai, meu Deus! Había unha abella que comeu un can porque tiña falta de pan. Comeu o can para cazar o gato, comeu o gato para cazar o paxaro, comeu o paxaro para cazar a araña, comeu a araña para cazar a mosca e eu non sei por que a comeu. Ai, meu Deus! Había unha vella, papou unha vaca, como fixo para papala? Comeu a vaca para cazar o can, comeu o can para cazar o gato, comeu o gato para cazar o paxaro, comeu o paxaro para cazar a araña, comeu a araña para cazar a mosca e eu non sei por que a comeu. Ai, meu Deus! Había unha vella que un cabalo comeu. A vella morreu.